junto a vos, a todas as mulleres, imos a seguir berrando alto e claro, con orgullo e con forza, que non nos deteremos nunca, ningún paso atrás, a prol da loita polos dereitos das mulleres. Porque o feminismo No é territorio un terra a conquistar, ni quere cesións, regalías o privilegios, ni é diario, cores, tempada o moda. Tuve la suerte de ser educada por tres mujeres adelantadas a su época. Mi abuela fue la primera armadora que hubo en, en Galicia. Ella siempre contaba que cuando compró el primer barco ella no pudo firmar, era mujer. posiblemente cando eu era pequena non tiña a mitade dos referentes de mulleres que podo ter agora e nada por dar voz, crear novos espazos que sempre hai que continuar e sobre todo por políticas de igualdade que apoyen a toda a loita que está na rúa. Grazas. Queremos que se escoite a nosa voz ocupar o noso espacio e loitar polos nosos dereitos. E facémolo programando novas liñas de actuación e estrategias, sempre desde unha perspectiva feminista. Somos feministas. Eu tamén navego Eu tamén navego Eu tamén navegar